Wakazi wa kijiji cha Kipchiria, wadi ya Elgon, eneo bunge la Mlima Elgon, wameelezea masaibu yao kutokana na maisha duni wanayoishi katika maeneo hayo. Mwanahabari wetu Austin Wafula anaangazia taarifa hiyo. Hali duni ya maisha imeshuhudiwa kwa wengi wa wakazi katika kijiji hicho kutokana na kauli ya mzee wa kijiji hicho Bi Jacqueline Enos ambaye amethibitisha kisa cha wakazi wengi kuathirika na wafunza katika maeneo hayo. Mimi kabisa ninakaa mahali hapa katika hiki kijiji cha Kipchiria, na kwa hii mtaa penye tumesimama mahali hapa kwa wakati huu, hawa wananchi wameweza kupitia kwa changamoto licha ya kukuwa na utaifu na utofi, utofika wa afya kwa ajili ya wale wadudu walioweza kuingia katika mji huu. Mara kwa mara wamekuwa wakiteseka, hata pia kukula imekuwa ni shida. Tuna msichana mahali hapa pamoja na mamake, msichana kwa jina anaitwa Violet na mamake anaitwa Josephine. Hao wote wameweza kupitia kwa changamoto licha ya kuweza kufanikiwa kwa mapato, na hata pia vile wako hivi wana huyu tu mzee Salim Ogring ndiye anaweza kuwashughulikia katika mji huu, licha mapato yake iko chini. Mara kwa mara anahitaji, kama kijiji tunamtembelea. Kwenye mahojiano yetu na mzee David Okring, mwathiriwa wafunza kutokana na mwanawe pamoja na mkeo wakiwa wamelemazwa na wadudu hao wakali na pia wenye changamoto za kiakili. Amesema kuwa wawili hao wamekuwa mzigo mzito kwake kutokana na kila juhudi za boma kuwa zinamwangalia hali ya maisha ikizidi kuwa ngumu kila kuchao. Sasa ni mimi tu nashughulika kwenda Kondras kuwatafutia chakula, maji, kuni. Nikikosa kwenda Kondras inakuwa shida kwao kupata chakula. Kama kuna uidhani, mtu yoyote ambaye akiona hili jambo itakuwa sifa na utukufu kutusaidia jamii yangu hii, kwani hakuna jambo lolote ambaye naweza kuongea ama kuondoa bali ni msiba ambayo imesidi katika hii nyumba. Hata kuishi na kuganda nyumba ni tabu. Wakati wengine wanalalia saa zingine kikombe cha chai, nikienda kwa mgomba ya ndizi napata ingine ijakomaa, ni wanikimuachongea tu. Inamlazimu mzee Okrin kila kuchao kujihusisha na vibarua kijijini na pia kufanya kazi za nyumba kama njia ya mapato kwa ajili ya usaidizi wa familia yake. Aso hapa penye kijiji ambaye naishi ni Kipchiria A eh, nina wagonjwa wawili. Kati ya hao wagonjwa mkubwa hasa sana sana ni msijana ambaye ameingiliwa na vidudu na kichwa kuruka. Ya kwanza alitibiwa Kakamega, akarudishwa nyumbani, baadaye tena ikarapt. Baada ya miaka sita saba, akili ikaruka tena na alimaliza pompo St Kipchira Secondary School alipokuwa akijifunza mambo ya accounts na akili ikaruka kabla ajamalisa ile kosi yake. Kwa upande mwingine, mzee wa kijiji hicho Bi Jacqueline Enos ameitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kumwajiri mwanawe David Okring ambaye alikamilisha masomo yake ya ualimu wa chekechea miaka kumi iliyopita kama njia ya kunasua familia hiyo katika lindi la umaskini. Wakaazi katika maeneo haya wameweza kuendelea kuiomba serikali pamoja na wahisani kujitokeza ili waweze kuboresha mazingira yao pamoja na maisha yao. Nikiripotia West TV toka eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, jina langu ni Austin Wafula.